¿Qué está sucediendo? ¿Quién eres tú? Eso no importa. Shadow Freddy. Eres tú. Eres tú si tú me hiciste esto. Tú destruiste mi mente y tomaste control total sobre mí. Y ahora, este es tu fin. Fue bueno verte de nuevo. Ok. Si no puedo tomar el control sobre Springtrap, mataré a todos los animatrónicos con mis propias manos. Que comience mi plan. Este es el dispositivo de TV. Tengo una idea. Es tiempo de comenzar con mi plan anterior. Veamos qué es lo que pasará en el futuro. Tengo un mal presentimiento. este lugar. es hora de empezar. Springtrap, ¿qué podríamos hacer El malo está aquí. Es Shadow Freddy. Shadow Freddy. Sí, pero su nombre ahora es Tumare. Tenemos un problema, ¿por qué no me dijiste nada sobre esto? Porque, no sabía, déjame en paz.